Om. Baru gue pecahin tete lu anjing, anjing kau ya. benar bener kau bocah gampang kau ya. ayun. bukan bidangku. Bacot! Terobos aja lah ini.